ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাৰ মুখ দেখিলো মন খোৱা আপি গৈ মন নথাই ইঠা নই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাৰ মুখ দেখিলো মন খোৱা আপি গৈ মন নথাই ইঠা নয় ৰাতিপুৱাই কাৰ মুখ দেখিলো মন খোৱা আপি গৈ মন নুঠাই ইথানৈ হে ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই কাৰ মুখ দেখিলো মন খোৱা আপি গৈ মন নুঠাই